The Voice of America. የትግራይ ክልላዊ መንግስት ምርጫ አደርጋለሁ በሚል ሰበብ ወከባና እንግልት እየፈጸመብን ነው ሲሉ የወልቃይትና የጠገዴ ነዋሪዎች አቤቱታ አሰምተዋል። የክልሉ መንግስት እድሜያቸው ከ15 እስከ አስራ ሰባት ያሉ ህጻናትን በግዳጅ ለጦርነት እየመለመለ ጎልማሶችን ደግሞ ለሰራዊቱ ድጋፍ የሚሆን ገንዘብና እህል አምጡ እያለ ያስጨንቃል የሚሉት ስሞታ አቅራቢዎች ፌዴራል መንግስቱ ይድረስልን ሲሉ ጥሪ አሰምተዋል። የአማራ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ በወልቃይት ህዝብ ላይ እየደረሰ ነው ያለውን ጥቃት ለማስቆም ፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ መግባት አለበት ብሏል። የትግራይ ክልላዊ መንግስት ለአሜሪካ ድምጽ በሰጠው ምላሽ እየተፈጸመ ነው የተባለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት አስተባብሏል። አስቴር ምስጋናው ዝርዝሩን ይዛለች። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የወልቃይት ነዋሪ ህወሀት ክልላዊ ምርጫ ለማድረግ በመዘጋጀቱ በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ አፈና እያካሄደ መሆኑን ከተናገሩት አንዱ ናቸው። በወጣ ምክንያት ፖሊሶች አልጋ ተያዘበት ሆቴል ትፈለጋለህ ተብሎ እንደታሰረ ነው። አሁንም የት እንደደረሰ እንደሆነ እታቀው ነገር ማፈና ውስጥ ቀን ያለ ነው። እዚህ ያለው ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው። እውነት ለዚች ሀገር አጥንታችን ከስክሳን ደማችን አፍስሳን መከላከያ ሰራዊት የገነባ ሰዎች ናት። ግን እንዴት አይደርስልንም? የፌዴራል መንግስት አይደርስልንም? እኒሁ አስተያየት ሰጭ እንደሚናገሩት ከአስራ አምስት እስከ አስራ ሰባት የዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ታዳጊዎችን ሳይቀር በግዳጅ ለጦርነት እያዘጋጀ ነው። ምልመላው እየተደረገ ያለ ታማኝ አባሎች ናቸው በሚባሉ ወይም ደግሞ ለመንግስት ስራ በተሰማሩ ሰዎች ቤት ለቤት እየዞሩ በየቀበሌው ከአስራ አምስት እስከ አስራ ሰባት እድሜ ያለው ስራ ይመዘገባል። እንዲሁም ከአስራ ስምንት በላይ ያለው ደግሞ በሌላ ጥብስ እንዲመዘገብ እየተደረገ የጠገዴ ማክሰኞት ገበያ ነዋሪ ነኝ ያሉት አቶ ሰጠኝ ነጋ ተመሳሳይ እንግልት እንደደረሰባቸው ተናግረዋል። በተለያየ መንገድ አንተ ነፍሰኛ ነህ፣ አንተ ትምክህተኛ ነህ፣ አንተ የወልቃይት ጠገዴ አስመላሽ ኮሚቴ አባል ነህ፣ አንተ የለውጥ ደጋፊ ብልጽግና አባል ነህ በሚል እንዳለ ማህበረሰቡ በጥናት መሰረት በተለያየ መዋቅር ደረጃጀት ዘግተው አካባቢ የተወለደ በግብርና ባለሙያም በጤና ባለሙያም በማሰማራት ስም ዝርዝሩን ብቻ አምጡልን። ከዛ መለስ ያለው ችግር የለውም ካርድ ራሳቸው ሞልተው ራሳቸው መርጡት መረጠ ለማለት ፈልገው ይመስለኛል። እንቅስቃሴ እየተደረገ የሚቃወማቸው ሰዎችም ያው እያሰሩ እያሳደዱ ነው ያለው። በቅርብ ጊዜ ከአስራ ሰባት ሐምሌ ጀምሮ በተለይ እስካሁን ባለው ከባድ በዘመቻ መልክ በወልቃይትም በጠገዴም በቃፍታም ስርዓትና የመግፈፍ እንቅስቃሴ ነው ያለው። ለምሳሌ ያክል አሁን በማክሰኞ ገበያ ጌታሁን ጥላሁን የሚባል ወስለገሰ ጋንሽ አካባቢ ገብርኤላዊ ደረጃው ያዘዘው የተባሉ ባለሀብቶችና ወጣቶች በቁጥጥር ስር አድርገዋቸዋል። ብዙዎችም በዚህ ሳምንት ከፖሊስ አባላትን ከወረዳ አመራርም ያን ጉዳይ ከመታፈን በሌሊት በጨለማ በህዝቡ ትብብር መለጡም አሉ። ፌዴራል መንግስቱን ይህን ተገንዝቦ አፋጣኝ መልስ እንደሚሉት በግዳጅ የገንዘብና የምግብ መዋጮ አምጡ እየተባለ በመሆኑ የፌዴራል መንግስቱ ሊታደጋቸው ይገባል ባይ ናቸው። ኮሾሮ ለስንቅ የሚሆን ድጋፍ ሊዘጋጅ በጫናም ቀስቀሳ እያደረጉ ናቸው። ብር ማዋጡ ይላሉ። በበጋ ጀምሮ በተለይ ለታጣቂው የግድ መነሻ ከመቶ ብር በላይ ታወጣለህ ለጸጥታማ ለምናምን እየተባለ አሁን ደግሞ ደረቅ እንጀራ እንዲዘጋጅ የወልቃይት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በበኩላቸው ህዝቡ በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ መሆኑን ለፌዴራል መንግስት በተደጋጋሚ መግለጻቸውን ይናገራሉ። በአካባቢ ባለው ወከባ ከምርጫ ተከትሎ አንድ ሀገር እያለ መንግስት እያለ ለዚህ ማህበረሰብ እንዴት መንግስት ይደርስለትም? ህወሀት ከዚያ በፊት በብቸኝነት ይዞ ያን ማህበረሰብ ያጠፋው እንዳይበቃ አሁን ደግሞ መንግስት ባለን ሰዓት የማንነት በመጠየቃችን ምክንያት ይህን ማህበረሰብ እየተለየ እንዴት አሁንም ሊገደል ይችላል? ምርጫ መሰረት ተደርጎ ምርጫ የሚቃወሙ ናቸው፣ ብልጽግና የሚደግፉ ናቸው በሚል የወልቃይት ጠገዴ ወሰንና ማንነት ደጋፊዎች ናቸው በሚል ምክንያት እንዴት አሁንም ሊታሰሩ ሊገደሉ ይችላሉ? እንዲሁ እኛም ለመንግስትም ለተለያዩ ተቋማትን በደብዳቤ አስገብተናል ሳምንቱ። ስለዚህ አሁንም ይህን ነገር አልቆመም፣ መከላከያም መግባት ይገባዋል በሚል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ማስገብተናል ለመከላከያ የሚገርም ደብዳቤ አስገብተናል። ዋት አሁን የሚለው ያለ መከላከያ ያድናችሁ አስበኩ ደብዳቤያችሁን ሰምተናል አስገባችሁ፣ ስለዚህ ማንንም ያድናቸው አይችልም በሚል ማህበረሰቡ አሁንም ብዙ ሰዎች እየታሰሩ ነው ያሉ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አገኘሁ ተሻገር ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ ህወሀት በወልቃይትና በጠገዴ ህዝቦች ላይ እያደረሰ ያለውን ግፍ ማስቆም የፌዴራል መንግስቱ ኃላፊነት ነው ብለዋል። ላይ ያለ የወልቃይት ህዝቦች ውጫውን ያለ ግፍም በማለታቸው እየተሰደዱ ነው ነገሮች እያስተናገድ ነው። በአሁኑ ሰዓት ምን የፌዴራል ጉዞ ማስተካከል መቻል አለበት። ከዛ ውጭ ትግራይ ክልል ምርጫ ስላካሄደ ሁሉ ያደረጉት እኛ ከትግራይ ህዝብ ጋር አብረን በሰላም መኖር ነው የምንፈልገው። የትግራይ ህዝብ ወንድማችን ነው። እኛም ሆነ TPLF የአማራንና የትግራይን ህዝብ ልንነጣጥለው አንችልም። በባህል በወግ ብድን በሃይማኖት የተሳሰረ ህዝብ ነው። እናዋጋው አንችልም። የትግራይ ክልላዊ መንግስት የቀረቡበትን ውንጀላዎች ሁሉ አስተባብሏል። የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሊያ ካሳ ለአሜሪካ ድምጽ ሲናገሩ በአካባቢው ምንም አይነት የተለየ ነገር እንደሌለ ነው ያብራሩት። በዚህ ምርጫው የማንም ወይም አይደለም የህዝቡ ውሳኔ ነው እና በዚያ በምርጫ ዙሪያ ላይ ጫና እየደረሰብን ነው የሚል አካል በትግራይ ክልል ይኖራል ብሎ መገመት በጣም አስቸጋሪ ነው። የወሰንና የማንነት ጥያቄ ያለው በትግራይ ክልል ላይ ያለ የወልቃይትና ራያ አካባቢዎች ነዋሪዎች እንደዛ ምት ጥያቄዎች እንደሌለባቸው በተደጋጋሚ ተናግረናል። ምክንያቱም የማንነታቸው በተግባር በመስዋዕትነታቸው በትግላቸው ያረጋግጡ ተመልሰናቸው ያደሩ ጥያቄዎች ስለሆኑ ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ከማንም የነሱ የሚለውን ነገር ግን ማንም ላይ ኃላፊነት የማይሰማቸው ጊዜ የህዝብ ጥቅም የማያስቀድመው በዋነኝነት መሬትና በተለያዩ ቁርቁስ ውስጥ ገብቶ የትግራይ ህዝብና የተለያዩ ትግራይ ህዝብ አካባቢ የሚኖሩ የተለያዩ የክልል ህዝቦች ጋር ግጭት እንዲፈጠር ወደ አላስፈላጊ ለውከትና ግርግር እንዲገቡ ፍላጎት ካላቸው አካላት ካልሆነ በስተቀር ህዝቡ በዋነኝነት የማንነት ጥያቄ እንደሌለው አስመልክተን በተደጋጋሚ ገልጸናል። በግዳጅ ለጦርነት ይመለመላሉ ስለተባሉ ታዳጊዎችና ስለ መዋጮም ተከታዩን ብለዋል ወይዘሮ ሊያ። በጸጥታ መዋቅራችን የተለያዩ የድጋፍ እንትኖች አሁን የተጀመረ አይደለም። ከዚህ ቀደምም የተለያዩ ምራታዊ ባለሀብቶች ወጣቶች፣ ሴቶች፣ የተለያዩ አደረጃጀቶች እነዚህ የጸጥታ መዋቅሩን እንዲጠናከርና ህዝቡ ይበልጥ ጸጥታውን እንዲከበርለትና እንዲያስከበርለት ስለሚፈልግ ካለው ስነአቃ የተነሳ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ፍላጎት እንዳልሆነ መገንዘብ ተገቢ ይመስለኛል። በጉዳዩ ዙሪያ ከፌዴራል መንግስቱ ምላሽ ለማግኘት ያደረግኩት ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። እንደተሳካ እመለስበታለሁ። የወልቃይት ጠገዴ የወሰንና የማንነት ጥያቄ መነሳት የጀመረው ገና ከኢህአዴግ ውልደት ጊዜ ጀምሮ መሆኑን ያነጋገርኳቸው ነዋሪዎች ይጠቅሳሉ። ህወሀት እንዲህ እንዳሁኑ የማዕከላዊ መንግስት ስልጣን ከማጣቱ በፊት ጥያቄውን ለማፈን በወልቃይት ጠገዴ ተወላጆች ላይ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ማድረሱንም ያስታውሳሉ። የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር